palo de Minecraft. Ah. Stick, stick, Ah, va, vale, vale, vale, vale. No es, recomendable. Es que ahora con la mente contaminada de, la gente de ahora, ya No, no encontré palo, solo encontré más comida. Mm, oye, oye, como, eh, ¿no crees que siempre nos pasa lo mismo? Cuando tratamos de encontrar algo, no lo encontramos. Y cuando ya no, lo necesitamos ¿No te fuiste, Mercurio? ¡LUR! Encontré, encontré a alguien, eh. Igual. Aquí está, está abajo, está abajo, está abajo. ¿Tú le en das? La, quiero jugar, pero no. Ah, no, sí puedo jugármela! No, no te la juegues. O sea, pero puedo sin quitarme vida, mira. Ah, sí, sí, sí. MCSG, viva. No, no es cierto, no está. Viva el acné. Ahí ya no puedo correr. Sigue, sigue, mátalo. No, ah, puedo. no. puedo correr. <laughs> Déjame comer. Ya, lo maté, ya lo maté. Ya para qué? No, corre, corre, corre. Quita, quita, huye, huye. ¡Ah! Creo que encontré un palo, busco ah, por ahí. Oh. ¡Encontré dos! ¡Encontré dos palos! ¡No me pa... Oh. ¡Qué palo! ¡Dame palo! ¡Ay, yo quiero palos! ¡Yo quiero palos! ¡Vámonos, vámonos, corre! ¡Al centro! Espérame, déjame comer algo, ¿no? Sí, vale, vale, vale, vale, Mira un cofre. Una hora más tarde. ¿A qué horas pasas por el pan? ¿Dónde está la mesa? Ya la vi. Qué rápido, hay que ser rápido. si me voy a craftear algo. A ver, esto aquí está. Eh. ni... Ah, ah. Pues, <laughs> a ver, a ver, la ¿No tienes perchera? ¿Es en serio? No tengo. Toma, toma, toma. No, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ah. ok. A ver, venga, vamos. Mira unos tanques. ¡Tanques! ¿Eh? ¿Eso es un tanque? ¿Es un tanque? ¿Sí, esto es un tanque? ¿Dónde estás? Ya te tanque? Mira, uno, uno. Mira, mira. Dale duro. Dale duro contra el muro, dale duro contra el muro. Uno, dos, dale duro. ¡Ah! Dale, agárratelo, ah, agárratelo, dale, dale, no me, toca, me toca, todo, me toca mi vida. Toma, por mi madre. Oh. Ay, te lo quedas tú. Eso merece un like. <laughs> ¿Sí, no? sí, merece un like. Un like on the Facebook. De Facebook. necesito las plumas. A ver, ¿qué necesitas? Nada. Ah. seguro? Ah, mira, toma, toma, te doy un sombrero, te doy un sombrero. ¿No tengo sombrero? ¿Ese sombrero? Bueno, tú lo estás viendo normal. A ver, chicos, mira, ven, ven allí. Tienen que ver el sol como es. Es más, es más, sígueme, Eduardo. Porque eso será la fotografía del año. Tengo el sol. Oye, ¿ves algunas nubes por allá arriba? Sí, las veo. Nubes, ¿dónde están las nubes? Nubes, nubes. Oh my god, Donde fucking nigga sun. ¿Será que sí son nubes <laughs> ya no sé. O sea, yo no. Creo que yo las tenía desactivadas. Ah, no, no son nubes. ¿Dónde Aquí, estoy. Porque doy escaleras. El señor Mercurio se acaba de equivocar. <laughs> Yo nunca me equivoco. Es que. Es que todos mis. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Dónde estás, Mercurio? ¿Dónde estás? Ah, enfrente de las escaleras. Enfrente de las escaleras. Espérate, creo que acabo de ver. Acabo de ver a uno. No sé si seas tú estoy imaginando cosas. ¿De qué lado estás? No, no. Sí, es. Esa. ¡Ay, no eres tú! ¡Ay! Hola. <laughs> a ver, venga, venga, venga, venga. A ver, ¿dónde? ¿Cómo puedo sacarle fotografía? Es que tenemos que hacer. La meta de hoy es sacar una fotografía con Dog y tú y yo. No me, digas que, no me digas que el sol es Dog. Dog, exacto. Que vamos, es más, tengo que pasarte la fotografía cuando estemos listos. ¿Dónde está el sol? Si ven, ven, ven. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Espérate, F3 más. te, ya, te ya te ya te A ver, a ver, de este lado está el sol. Si no lo ves ahí, ya ni modo. A ver, ven, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Espérate que tengo hambre ya. Eh, ahí está. Ahí está. Uy, espérate, aprovechando de una vez encontré un cofre. Ah, pero comida. Ahí estoy. No puedo creerlo, no se ve tanto el sol, pero ya ni modo. A ver, a ver, venga, venga, venga, venga. Ponte aquí, ponte aquí. Foto, foto, foto, foto. Como siempre. Así como que muy, muy aquí. Así, muy random. A ver. Así como que. Oh, sí. Oh, sí saliste. Ahí está. Ahí está, tres fotografías y luego te mando así. Venga, venga, venga. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. A más en 10 minutos. Y he preparado muy bien, que digamos, estamos distraídos vamos a ver qué tenemos por aquí. Voy a poner el de cota de mayas, aunque creo que es lo mismo. No, no, es lo mismo, lo mismo. A ver, venga. Ahí hay otro cofre por ahí, aprovechando. Vamos, ve, uno, dos. Yo te cubro, yo te cubro. Listo, ya. El problema de aquí de esos juegos del hambre es que lo típico de siempre no sabes dónde están los. Y supuestamente ahorita tienes que activar el. F ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Te encargo yo! ¡Me cargo! ¡No, Mercurio! ¡No! Ok, me mataron, ¿eh? Sí, vamos a darle Dale, dale, dale, Ems. Dale duro. ¿Gané? Sí. buena, ¿eh? <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que al menos vas a subir la partida que gané. <laughs> bueno chicos, eh, like favoritos para suscribirse, dios, para suscribirse. Para más videos, em, suscríbanse al canal de Duero Juego que estará en la descripción si no lo conocen. Eh, es un gaming, ¿verdad que sí? ¿Verdad sí? un gaming. exacto, un gaming la familia Mercurio. Y nada, like, suscribirse para más videos random con Eduardo Juega. Eh, y nada. Eh, suscríbete. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Suscríbete. Adiós.